Salam, mən Vüqar İmanov. Salamatı budur növbəti buraxılışında hamınızı salamlayıram. Bugünkü mövzumuz maklelər haqqında olacaq. Əgər siz makle etsinizsə, müştərilərə mənzillə bağlı dəqiq və düzgün məlumatlar verməlisiniz. Oğlana ev vermirik. Bildiyimi mən tək deyiləm, ailəliyəm. Başa düşmürəm. Nə demək istəyirsən? Ailələrlə oğlanlıq olmur. Yasamalı ki, iki otaqlı ev qalır. Hə, niyə qalmır qaqa? Bomba kimi evdir. Mən özüm də elə orada qalıram. Doğrudan qonşusu? Hə, yox, orada qalıram. Boş evdə indi arada bir gedib dincəlirəm də özüm üçün. <laughs> Qardaş Orazindəki ev var, o qalır. Qalır qaqa. Hə, baxmaq olar evə. Tutulub Jeyev. Və demədiz qalır. Həm də çaşmayıblar ki, qalıb da, burası tutulub Jeyev. Mən bu yaxınlarda kirayə ev axtarıram. Çox düzgün ünvana gəlmisiniz. Neçəli ev axtarırsınız? Açığı biraz pulum azdı. Hı. 100 manata aylıq var kirayə. Ha, niyə yoxdur qaqa? Doğrudan? Harda? Gədəbəydə. Va bir dənə də belə bir evimiz var qaqa. Nətərdir? E, yaxşı deyə. Prosta mən istəyirdim eyvandan baxanda Xəzər dənizi görürsənsin. O Türkmənistandakı evimiz qalır. Razində ev var. Yox, oba qruplar çadırda yaşayır cəmaət. Başa düşmədim. Hə, həm dünya yoxdur, hər yer evdə elə razında. Yasamaldakı ev var idi, o qalır. Hə, qaqa qalır. Kim qalacaq evdə? Mən özüm tək qalacam. Yox qaqa, biz oğlanlara aylıq ev vermirik. Mən necə verirsiz? Ancaq saatlıq. Mənə torpaq lazımdır. Məsləhəti torpaq var. Gələ. Sənə bomba kartof yetişir bu torpaqda. Qardaş, Razin tərəfdə ev axtaram, 2 otaqlı olsun, remontu da yaxşı olsun da. Belə bir ev var əlinizdə? Var qardaşım, elə bu yaxınlarda da qiymətdə 500 manat. Gedək siz baxaq. Aha. Çıxartmaq istədiyiniz evin problemləri varsa, bunu öncədən müştərilərə bildirməlisiniz. Divarlar səs keçirdir? Yox qardaşım, elə dünən yoxlamışam, səs çox keçirmir divarlar. Bu da sənə ev, nətərdir qaqa? Qəşəngdir, prosta balacadır elə bir. Ha, narahat olma, geniş asılacaq. <laughs> Hamamı genişdir, gəl baxaq. Qardaş, ev zəlzələyə dözümlüdür. Hə, e, hə, hə, betondur, e, beton. Hə, nətərdir qaqa? Qardaş, yaxşıdır. Prosta sən mənə de görüm bu evin aşağı yeri nədir? Market. Bir dənə bomba market var, özüm ölüm. Orada babat qızlar işləyir. Ateşə nə yarat, nə vaxtsa istəyəcək. Qaqa, nə tərdi ev, razı qaldın? Qaqa, soyuqdur ev. Ha, ev soyuqdur, elə qutqan nəzikdir. Əlmə bir şey geyin, Alırsan, alamısan, s*** bayra. S***lər ömrümü. Divarlar səs keçirdir. Ha, yox, iki qat deyə divarlar. Nə səs? Yalancı var, yox, Qardaş, bu ev nə yaxşı cəhət nədir? Altda masaj salonu var. Qonşular biraz deyəncəndi, çox səs-küy olmasın evdə. Yox, narahat olmayın. Mən ancaq işə gedib işdən gəlirəm. Ya da çox gedib gəlmədə onu deyirəm. ha, nə tərdi qaqa? Qəşəngdir, prosta biraz balacadır. Və sən ki özün böyüksən, Qardaş, su necə gəlir bəs? Patoloqdan. Başa düşmədim. Hə, həm də qonşu çiməndə patoloqdan gəlir də su. Divardan gələsi deyil ki. Ya qardaş, bəs demişdim bu ev remont olunub. Və indi olunub da, indi nə vaxt olunub? Padmaya qoxşu gör bu ev. Qardaş, bundan əvvəlki ev sahibləri nə zıb satıb evi? Hə, nə bilim, evdə zizat vardı ona görə. Nə? Hə, deyirəm keçək ofis otaqları, buranın başını buraxaq. <laughs> Hələ sən bizim bir spalini görməyibsən, gəl bura. Qardaş, sizdən əvvəl bu evdə heç kim yaşamayıb. Hə, təzə evdə ona görə? Hə, yox, iti bağlasa yaşamaz burada. Nə gündə də bu ev? Qardaş, bəs deyirdin ev 5 otaqlıdır. Hə, də qaqa. Hamam, kuxna, tualet, sayəndə elə 5 otaq eləyir də. Qardaş, işıq zat kəsilmir. Elektrik daimdir. Yəni kəsilmir də. Hə, yox, elektrik deyirəm daimdir, əlifsod daim. İşıqlar iki gündən bir kəsdir. Elə ona deyirəm ki, gələcək. Hə, Qardaş, hər şey əladır. Prosta bir şey də soruşum. Bu komendanta pul verəcəyik. Bax da qaqa, ucu qalıb sənin oğlanlığına. Qaqa, bax ev sahibi bir çətin adamdır. Ona görə indidən soruşuram. Evə qız gələcək? Yox, yox, gəlməyəcək, narahat olmayın. Niyə p***an? Qardaş, hamam tualet var da yəqin evdə. Yox, bankaya s***asız. Buyur qardaşım, xeyirli uğurlu olsun. Çox dava dalış eləmək, mehriban olun. Qardaş, nə dava dalış? Mən tək yaşayacağam bu evdə. Hə, nə tək yaşayacaqsan? 5 nəfərə satmışam sənin əlavə. Mehriban olun, öpürəm. Qardaş, siz komissiya almırsınız? Yox qardaş, mən təmiz adamam. Komissiya zad almıram. Da 50 min qabağayam da. Necə 50 min qabağa? Hə, həm də 50 min evi 100 minə satmışam da sənə. Dana komissiya alım. Soxduğumu soxmuşam da. Qardaş, evdə sanitar qovşağı var. Hə, mən deyirəm evdə yatmağa yorğan yoxdur. Səncə sanitar qovşağı var. Sanitar qovşağı nədir özdə? E, qardaş, su, işıq, qaz daimidir. Əlbəttə, indi mən sizə kartları verəcəm ki, hər halda ödəyərsiniz. Bugünə də bu qədər dostlar. Videonu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Hansı mövzuya toxunmamı istəyirsinizsə, şərh bölümündə qeyd edin. Sağ olun, salamat qalın.